insistim, la, la, la, la solució de fons passa per modificacions legislatives que apropin la realitat de Barcelona, de Catalunya i de l'Estat a la realitat europea, en tots els àmbits, en el tractament dels pisos buits, dels desnonaments, en el tractament de l'obligació de rellotjament per part de l'administració, en la creació de parc públic, en la regulació de màxims de lloguers en grans ciutats com Barcelona, igual que passa a París, a Berlín, etc. No?